Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito na tayo sa George R. Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si PRRD. Baka mayroong hidden agenda bakit nag-withdraw siya kasama si Bungo at the same time ha. So tingnan natin kung sa susunod na mga araw baka meron silang hidden agenda mga kapatid yan. Kailangan mapagmatyag tayo lalo ng mga BBM supporters para maagapan kung ano man ang kanilang mga uh, agenda. Kung maganda, okay lang. Sana maganda, di ba? Para walang kaba, mga kapatid. Sa ngayon, medyo nakakakon tayo, 80% na wala ng kaba kasi nag-withdraw na si Bungo, nag-withdraw si pangalan to, si PRRD. Pero bago ang lahat mga kapatid yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe naman po. Kasi medyo maliit pa talaga yung ano, yung subscribers ko, 3,000 something lang. So tulungan natin umangat ang subscribers ni George R. Vlogs. Salamat ng marami mga kapatid. Pasok lang tayo para mag-usap-usap tayo kung baka may hidden agenda ang mga Pinklawan at uh, maunahan tayo, mahirap na. Kailangan mab- mabantayan, maging vigilante tayo para sa ganun ay sana uh, ah, matuloy ang pagkapangulo ni BBM. So habang nag tayo mga kapatid, magpatugtog ah, uh, muna tayo ng magandang musika. para sa mga BBM supporters. Mga kapatid, ito ang ating pakinggan. Saan na yun to? Makinig muna tayo ng bagong lipunan song ni Yara Fern uh, ah, Fabricante. Kung sila ay bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong limunan, nagbabago Pasok lang mga kapatid para mag-usap-usap tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang araw kung saan man kayo sa mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi usap tayo tungkol sa mga darating pa mga issues tungkol sa politika sa Pilipinas, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Nandito naman tayo sa George Sar Vlogs, mga kapatid. Usap-usap tayo. Magandang umaga po, magandang umaga po sa Pilipinas. Gising, gising, gising, gising. Salubungin natin ang Huwebes ng ngiti para maganda ang ating araw So sa palagay niya mga kapatid, meron bang binabalak ang konsideration? Bakit sabay silang I mean, halos sabay silang mag, nag, nag-withdraw ng kanilang candidacy si Bungo at saka si PRRD. Boy Malakas TV, salamat. Salamat sa iyo, Boy Malakas TV. Salamat sa pagpunta mo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe na lang po at uh, mag-comment ka lang sa isang video ko lang at video ko dyan at babalikan kita. Babalikan kita mamaya. Pass, sabi naman niya. Solid supporter BBM, salamat sa suporta, sir. Ah, uh, magmatsyag lang tayo kung mga supporter tayo ng BBM kasi baka mayroon silang binabalak, not na lang dahil uh, sabay nag-withdraw si uh, Bongo at saka si BBM ng kanilang mga kandidasi. So kailangan uh, maging kon tayo, vigilant. Kasi mahirap na, baka makakon tayo, madisgrasya, mga BBM supporters. Kailangan huwag natin bigyan ng pagkakataon kung sino man ang may, uh, may team na balak sa kandidatura ni BBM Yes sir, uh, mag-comment ka lang diyan sa isang video ko diyan, isang video ko para mabalian kita. Salamat sa 2 million na viewers. Pakitamsak naman po, wala pang tamsak. Kahit na 3 million lang tatamsak, happy na ako. Salamat sa isang nag isang milyon na tamsak, 3 milyon na viewers. Salamat po. Pakitamsak naman po, George R. Vlogs. Isang oras lang na kuha ngayon, usapan kasi may kuan mamaya, may training ako mamaya. Kaya hanggang isang oras lang ang limit natin. Hindi tayong pwedeng tayo pwedeng lumampas sa isang oras, mga kapatid. Salamat sa tatlong thumbs up, tatlong, tatlong milyon. Sa kadalawang viewers dyan, tatlong dalawang milyon na viewers. Saba, salamat sa iyo, Boy Malakas TV. Mag-stay ka lang yan at uh, babalihan kita mamaya. Tama, ingat kayo mga idol. Kaya nga eh, kaya nga dapat ma, kailangan tayo ano, suportahan natin, ibigay natin yung tudong suporta kay BBM. Para sa ganun ay Baka mamaya malingat lang, malingat lang tayo ng konti. Iba na yung kwan. Takbo ng uh, ah, pagkakandidato ni BBM. Kaya kailangan maging kwan tayo. Maging mapagmatsyag. Habang nakikinig tayo ng kantang Bagong Lipunan, nakasan ng konti. Isang oras lang mga kapatid, isang oras lang tayo ngayon. Depende, depende sa dami ng ano, makikinig. Dami ng magwawats. Kung kukunti ang magwawats, siyempre, alam nyo na, hindi na kailangan ano, patagalin. <laughs> Di ba? Sa palagay niyo ma'am, may balak na hindi maganda? Okay lang kung maganda yung balak, pero kung hindi maganda, I think hindi okay. Hi. Salamat sa 4 million, 4 million na viewers diyan at saka 2 million na thumbs up mga kapatid. Parami at parami na rin tayo. Sana mamaya dadami pa tayo. Sana dadami pa tayo bago mag-ending ang uh, ang live streaming natin mga kapatid. Salamat sa limang thumbs up sa kaapat na viewers. So kayo, kung ako ang ay kung kayo ang tatanungin ko mga kapatid diyan, palagay niyo ba mayroong ano, mayroong binabalak ang administration pa against kay BBM dahil nakita naman natin na nag-withdraw silang parehas ni Bongo at saka si PRRD. So yun ang magpa yan ang kon natin, obserbahan natin mga kapatid. Kasi kon yan eh, unusual eh. Bakit nag-withdraw sila kaagad? Eh, kuwan pa naman. Lalo si Bungo. Urong sulong. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. Pero sabi naman sa Malacanang yata, hindi ko pa actually na verify kung tama ito. Sabi dahil matanda na si PRRD, pwede rin. Kasi may edad na nga siya, dapat na lang siya magpahinga. Kawawa naman yung mama. 74 years old data or something. I'm not sure uh, with his age, pero nasa ganyan na edad na dapat magpahinga na siya. Maging adviser na lang siya sa mga kapartido niya kung may mananalo. Baka pwedeng maging adviser pa ni ano ni BBM at saka si Sara Duterte just in case. So, I think ha, tama naman yung ginawa niya mga kapatid na nag-withdraw uh, lang ng kandidato. Kasi mapagod din eh. Akala niyo ba madali ang magkandidato? Yung barangay captain na nga lang, nasubukan ko noong kumandidato ang aking ama, eh, mapagod talaga eh. Lalo noon, wala pang motorsiklo no, at that time. Kailangan punta mo yung bahay-bahay ng bawat uh, tahanan sa barangay mo. Tapos abutin ka ng gabi. Ganon kahirap ang magka, magkandidato. Pagod talaga kailangan may vitamin ka, mag-vitamins ka para lumakas yung enerhiya mo. Para makapunta ka sa lahat ng mga pagtitipon para maipakilala mo yung sarili mo sa mga tao. Ganon kahirap ang magkandidato mga kapatid. Kaya uh, kailangan sila may lakas. Si BBM kasi kon eh lalong nagpapalakas sa kanya si BBM, yung mga tao, yung mga supporter niya na nagtipon-tipon, ah, uh, lalo na pag may caravan, yun nagpapalakas sa kanya. Kasi pag uh, mahina yung tao, mahina yung tao na umaattend sa mga uh, rallies, rallies na ganyan, siyempre mang, manghina, mang, panghina, mang, manghina yung katawan mo kasi nag-effort ka na pumunta roon, nag-effort ka para pumunta sa mga rallies, mga caravans. Tapos kukunti yung dumadalo sa mga rallies at saka caravan. Siyempre, manghihina ka talaga. Pero si BBM, I think lalo siyang lumalakas kasi nakikita niya mga kabayan yung lakas, yung dami ng mga tao na sumusuporta, sumisigaw, pumapalakpak sa kanya sa sumisigaw siya sisigaw yung BBM BBM I think yun ang nagpapalakas sa kanya so tama lang na siya ang suportahan natin kasi alam naman natin na ang programa ang plataforma ni BBM ay para sa bayan para sa may, mga mahirap lalo na sa mga magsasaka mga OFW yon ang hangarin niya na gusto niyang iangat talaga ng buhay ng mga Pilipino mga kapatid. Ah, mga kung ano-ano ang binabato sa kanya, pabayaan lang natin. May sinasabing son of the dictator, magnanakaw. Na, nakaraan na yung mga yon. Hindi na natin isipin pa. Huwag nating ikabit yung kung ginawa man ng tatay niya, huwag nating ikabit sa kanya yung mga nakaraan. Oo nga sir, nakaka Bill, ang physical strength na nakakabilib. Parang walang kapaguran. Walang kapaguran kasi nakikita naman niya yung tao na sumusuporta sa kanya. Yung tao lang na makikita mo na 100 mo na 1000 1000 diyan sa paligid mo tapos mawalang kap manghina pa yung loob mo. I think hindi na oh, ang aga nagising si Jose ah. <laughs> Nung oras sa Pilipinas yan, alas 4, alas 7 na. Salamat, salamat. Wala pa si Don. Siguro nandyan si Don, nakikinig na lang. Salamat sa suporta mga kapatid dyan at uh, mga araw-araw na suporta ng George R. Vlogs. Maraming salamat po. Kayo rin po ang nagbibigay ng lakas para magawa natin ang pagla-live streaming everyday. Kasi kung walang nag-attend sa live streaming, para din si BBM, di ba? Pag walang uma-attend sa kanyang mga caravan, mga rally, siyempre yung pakiramdam niya parang nanghihina. Gawin din na pakiramdam ko, pag nandiyan kayo, sumusuporta sa George R. Vlogs, lalo, lalo po natin ipagpatuloy itong ginagawa natin, itong advocacy na tulungan si BBM para sa ganun ay may luklok siya sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Salamat sa iyo, Don Silabres. Good morning all. Yan, mga kanyan avid supporters ng George R. Vlogs. Ang nakakatakot nga lang, baka matulad siya kay John F. Kennedy sa dami ng oligarch Olgal Kriya na ayaw ng upo. Nanganib din ang buhay niya. May mga kon na dyan, may mga security na yan, may mga ad- advance party na yan para uh, every time na may pupuntahan siya, sigurado ko may mga advance party na yan dyan. Kung saan sa pupunta, nakasecured na siya. Kasi hindi naman pabayaan yan ng ano, mga laul na. Pagkasama niya si Sara Duterte, di ba si Sara mayroon siyang PSG. May advance party na yan sa pupunta nila. Naka, nakakinay na lahat ng mga gilid kung may mga nakatagong bomba. Alam na lang, ginagawa nila yung mga yan, lalo mga security, mga advice, security advisor niya. Alam na niya, alam na lang ginagawa nila mga kapatid. Kaya pero hindi rin mawala sa atin yung pag-alala. Hindi rin mawala sa atin yung pag-alala, lalo na sa securedad niya. Di ba? Kasi tignan nyo yung ganyan, oh. oh sa bagay, secured naman siya dyan kasi yung nakikita natin yan sa mga rallies. Maraming tao sa likod, tapos maraming tao sa harap, maraming tao sa tagiliran niya. So, hindi rin hindi rin uh, secured siya, secured siya palagi. Kasi pag nakikita nyo, pag nasa crowd siya, yung mga tao sa likod, yung mga anlalaking katawan, obserbahan nyo yung mga malaking katawan doon. Ang laki ng mga katawan ng mga security niya. Alam na nila gagawin dyan about security nila. Huwag na tayong mag-worry dyan. Oo, tama. Hmm, pinag-uusapan lang kasi nga, di ba? iba yung mga iba yung ano iba iba yung hatak ni BBM sa mga tao talagang uh, kagaya niya kagaya siya nung tatay niya nung panahon ni Apo Marcos na pag nagkaroon ng rally noon punong-puno yung lunita, lunita pulang-pula kahit kahit saan siya pumunta punong-puno mga kapatid. So, gawin din ang nangyayari ngayon kay BBM. Parang, kon lang eh. Parang, re reincarnation lang ng tatay niya. Yung namatay, tapos nabuhay. Pero nabuhay siya through BBM na. Yung tao noon, panahon ni Apo Marcos, kumpara ang tao ngayon, parang halos, halos parehas lang. Diodumog silang tao noon, si Apo Marcos, nung pag nagkaroon ng rally talagang nakabagayway pa sila ng mga plugs at that time. Lalo na sa Lunita, pagka may mga pagtitipon doon sa Lunita, ang daming taong pumupunta. Kaya lumabas, bumalik yung sigla ng taong bayan, lalo ngayon, at si BBM na talaga ang kumakandidatong para presidente. Nagkaroon ba ng panibagong pag-asa? Yan ang kanila, di ba? pag-asa na ang bayan ay gaganda uli, pag-asa ng mga mahirap, pag-asa ng mga kahit sino man, kahit sinong Pilipino, talagang lumabas yung parang biglang nabuhayan ng loob ng mga tao, mga kababayan. Kaya nagpasalamat tayo kay BBM at talagang matindi rin ang hatak niya sa tao wala nang higit pa kahit sino sa kanila, kahit sino sa mga kalaban niya sa politika, talagang solid. Solid yung suporta niya sa suporta ng mga taong bayan sa kanya. So ngayon po wala pang official na endorsement si PRD na suportahan niya as president. Malaking bagay din kung he will support BBM. Eh palagay ko mas malaking bagay pero ibig sabihin nasira na yung credibility din ni PRRD eh. Kasi gano'n, binabato ka ng putik. Kung ano nung binabato mo sa kwan tapos suportahan mo. So ano bang credibility mo para suportahan mo si BBM? Palagi ko nasira rin yung nasira na rin yung yung yun, yung tiwala ng tao sa kanya. Maraming taong nawalan ng tiwala sa kanya dahil sa estrateyang hindi nagmaterialize. Kasi may alam ko noon at the time, may strategy ng mga administration noon, yung PDP laban. Pero ang masama, nag-away-away sila. Nag-split ng dalawa, si Kusi at si Pacquiao. So nangyari, lalong nasira. Lalo tuloy nawalan ng kandidato ang administration which is the very, very, very, very, very first time na ang administration ay walang candidate for president itong election na ito. Saan kayo nakakuan? Naka ever since na meron ng election sa Pilipinas. Nagkaroon na ba ng isang administration na walang kandidato? Wala, di ba? Only this time, mga kapatid, na walang kandidato ang administration. Na nagkawatak-watak ang administration dahil sa gusto ang gusto gusto ang gusto ng lahat ay maupo sa Malacanang, which is hindi naman pwede. Kailangan naman, dapat yan, give and take. Kung bata ka pa, okay, paunahin mo yung may edad. Susunod ka naman. Gawin dapat ang usapan, hindi yung katulad ni Pacquiao. Ginusto niya, ginusto niya. Parang wala nang bukas. Pakitams up naman po yung George R. Black, George R. Blacks yan parang wala nang bukas kay Pacquiao eh, na kabata-bata pa, eh, gusto agad magkandidato na dapat hindi naman ganun pagbigayan para sa ganun ay uh, ma maging solid matatag yung isang organisasyon kasi kung magkawatak-watak kayo wala talaga mangyari hindi kayo nag-uusap ng tama batuan ng putik kahit na sa media lang at least nakikita naman ng mga tao di ba dapat kung talagang unity ang yung pagkakaisa ang hangarin ng isang partido, dapat nag-uusap-usap sila. E ngayon, ano nangyari? Watak-watak ang PDP laban. Merong Pacquiao Pimentel faction, merong Kusi Matibag faction. Ano yan? Sinayang nila yung chances nila, di ba? Kahit isipin nyo, napakalaki ang chance nilang manalo pero bakit nagkawatak-watak ang, ang kanilang partido? Hindi nila iningatan. Hindi nila nag-usap ng tama. Oh. Yun ang nangyari. Kaya eh, dumating pa si BBM mga kapatid, di ba? Siguro kung hindi dumating si BBM, may chance sila. Pero dumating, nagkandidato siyang bilang Pangulo, eh, karamihan sa mga tumulong, siya sabi nga nila noon, Grace Strickland, uh, how are you, Grace? Are you Filipino or Filipina? Sorry, are you Filipina? Can you speak Tagalog or no? Let me know, okay? So, yun nga lang po, middle of this year, 2021, bumagsak ang rating ni PRD dahil sa mga mali at controversial na decision niya. From the Senate inquiries hanggang paninira niya kay BBM. Tama ka dyan. Kasi kung hindi niya siniraan si BBM, hindi niya alam, hindi niya akalain na ganun kalakas si BBM. Na ang nagpanalo sa kanya during his, his election last 2016, na ang tumulong sa kanya talaga, nagpanalo sa kanya ay BBM supporters, mga loyalista. Di ba? Inamin naman niya yan na ang tumulong sa kanya ay si Amy Marcos at that time. So, hopefully ah, hopefully, will manalangin tayo, mag-pray tayo na wala silang ibang hangarin pa na pa, para pabagsakin ang kandidacy ni BBM. Kasi bakit nagtataka naman ako, bakit bigla silang nag, nag, nag-withdraw ng kandidacy sila, pareha silang ni Bongo nagsabay pa, di ba? Eh sana, sana, sana, cross my fingers na wala nang ano, wala nang hidden agenda ang administration against BBM. Magpray tayo na ang hangarin nila ngayon ay pagkais ng, pagkaisain ng bayan. Magpray tayo na ang uh, administration ni President uh, Duterte ay suportahan na yung dapat suportahan. Na dapat suportahan niya yung may magandang hangarin sa bansa, di ba? Nakikita naman natin sa mga nagkakandidato, mga kapatid, sino ba ang may magandang hangarin? Di ba si BBM lang? Pag nag split silang dalawa ni Sara, Sara Duterte, siya lang ang nakikita natin na may hangarin talaga. Number one na hangarin niya, di ba? Pagkaisay ng bayan. Unity. Kaya nga unity. Para lang may iwan na sa bandang ibaba, Sinong mga sinong kumakandato na ang hangarin ay unity? Wala, di ba? Hangarin lang 'yan. Mga copying naman yung mga iba diyan. Nangungupi lang mga plataforma. Anong plataforma ni Isko? Agrikultura, sinasabi na niya ngayon kasi kinapi niya pa kinapi niya 'yan para ano, from BBM. Mga trabaho, 'yan lahat. Copying silang lahat. Kaya mga kapatid, maging mapagmatyag lang tayo, okay? Please, mga kapatid, maging mapagmatyag lang tayo. Hanggang hindi nagsasalita ng si PRRD kung sino talaga ang kanyang supportans. Total, sa bagay, sinabi na niyang neutral lang siya. Pero mas maganda kung mapagmatyag pa rin tayo kasi alam nyo si PRRD may ikon yan. May strategy yan. Mahirap mahirap bang ano, mahirap num to? Mahirap mahulaan yung kanyang estratehiya lalo na sa politika. Yun nga, wala nang normal, moral as in si Digong over the majority of the Filipinos. Yes, tama ka dyan. Yun nga Sir Don, ang point ko, sana si BBM ang endorse niya for unification purposes. Katandem naman pa naman niya si Sara. Kaso si Kuan kasi, yung nga kaya masakit, masama ang loob, <laughs> masama, masama ang loob ni PRRD sa mga Marcos, di ba? Alam niyo naman yon na dahil uh, dahil ang akala niya si BBM at saka si IME siya ang sila ang nag-convince kay Sara para tumakbo na maging vice president which is hindi naman, 'di ba? Sabi ni Sara, ayaw ko nang may umiyak, may ba sabi niya? Ayaw ko nang sabi niya, paano yung pagkasabi niya, nakalimutan ko na, pero pag ganun, na siguro ito yung paraan ng Diyos para ako ay tumakbo sa national election, sabi niya. Lahat kandidato maganda ng hangarin. Isko pabayin ang bayarin sa tax. Pacquiao may migay ng bahay. Lakson to straighten our account to WPS Island. Ang problema, hingi sila mahal ng hindi sila mahal ng tao kaya sa kay BBM. Bakit? Kasi yung karisma, yung karisma ni BBM nandyan. Walang makakapantay yung karisma niya Ibang-iba eh. Iba talaga. So nakikita naman nila, nakikita ng taong bayan kung paano umasta si BBM, di ba? Paano siya, kahit na binabato siya palagi, binabato ng putik, sinasagot ba niya ng pabalagbag yung mga bumabato sa kanya? Hindi, di ba? Kahit nang anong ibato sa kanya, hindi siya sumasagot. In, instead, Sinasabi lang palagi yung gusto niya, pagkaisahin ng Pilipino, walang mag-away-away, pagandahin ng buhay ng Pilipino, ganun lang sinasabi niya, wala nang iba. At saka may utak, nakikita naman natin may utak si BBM, di ba? Sino sa kanila ang utak ay sumusunod kay BBM? Sino ba? Wala, no? Wala tayong may kumpara sa kanya, iba. Iba siya, ibang mahalin ng taong bayan. Kasi kinakawawa siya eh. Lalong pag alam nyo, pag kinakawawa ang tao, isang tao, doon yung awa ng maawain kasi ang Pilipino eh. Doon yung simpatiya nila sa taong kinakawawa. Yes, tama yan. Mahal ng tao si BBM cause of his character and intellect. Tama yan, uh, Don. Kaya napakaganda na maumpisahan na ni BBM ang napagandahin ng Pilipinas. Kasi ito lang yung chance ng Pilipinas na gumanda muli, mga kababayan. Kung iba pa ang ating iluluklok ngayon, sino, kailan, kailan ulit mabubuhay na masigla ang Pilipinas, kailan ulit sisigla ang mga Pilipino. Wala na, another six years na paghihirap naman, paghihirap naman ng bayan. Emil Dalaso, kahit hindi endorse si PRD, malakas na si BBM. BBM for President ang my family loves and my family loves BBM. Tama ka dyan, Emilda. Kasi talagang kahit sino, mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipinos, talagang BBM ang tinitibok or sinisigaw na, ang sinisigaw ng kanilang isipan at tinitibok ng kanilang mga puso, di ba? Nakikita man natin, may may isa diyan taon lalaglag sa pick up, bumabangon, sinisigaw pa rin yung BBM pa rin, sabi niya. Yan, sumasama sa mga sa mga caravan, nakasulat lang ng kapirasong papel yung BBM ako, BBM pa rin. Kahit na tinip lang sa kapirasong papel yung pangalan ni BBM. Ganon ka, ganong katindi ang pagmamahal ng taong bayan kay BBM, mga kapatid. Ganon. Nakita mo dyan, may sumasayaw dyan sa gitna ng kalsada, kahit anong klaseng, kahit anong klasing uh, ah, kwan dyan. Sino, babae man, lalaki, bakla, bading. BBM pa rin ang kanilang sinisigaw. Kaya nakit natin, huwag tayong titigil mga kabayan na ipag, uh, ipagsabi sa lahat ng Pilipino na BBM ang may magandang hangarin sa atin lahat. Sabi nga niya, di ba, ayaw kong may maiwan na may hirap. Gusto ko kayong lahat ay umangat. Di ba, nakikita natin? At maganda dyan, pag siya ang nahalal, yung mga, yung mga, pangalan to, mga illegal settlers dyan sa Maynila, palagay ko, alam niyo yung bless nung panahon ni Imelda? Nagpatayo na maraming bless yan sa, sa Maynila. Pinamigay niya lahat sa mga illegal settlers. Yung pabahay, uh, pabahay, nakalimutan ko na. Basta mayroon siyang kwan noon, uh, programa si Imelda, nagpatayo ng maraming pabahay dyan sa Maynila. Correct ka dyan, ma'am. Pabayaan na natin yung endorsement ni Digong. Wala na, yung effect kay BBM. Tama. Hindi talaga ano. Also, maganda rin ang vision ni Pacquiao kaya lang parang building castles in the air siya. Imposible na mabigyan niya lahat ng bahay ang mga indigents. Maganda yung plan ni Pacquiao, okay. Yung plan ni Pacquiao is okay. Kaya lang, sabi niya kasi mag invite siya ng mga investor di ba sinasabi ko, you do not need to invite investors going to invest in the Philippines kasi once na ang economy ay gumanda, mga kapatid, hindi na tayo kailangan mag-invite ng investor. Sila na mismo, yung mga investor, ang mismo ang pupunta sa Pilipinas para mag-invest. Kasi ang ganda ng economy. Ang mga investor, hindi sila, <laughs> hindi sila pupunta sa isang bayan, isang country, kung ang economy ay bagsak. Yan ang tandaan natin. Magsipuntahan lang yan. Pag nakikita na na umangat yung ekonomiya, maganda ekonomiya, very peaceful, very orderly ang ano ang mamayan, walang corruption. Doon lang sila maingan yung mag uh, mag-invest sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan i-invite 'yan. Mga investor na 'yan. Sila mismo ang magbubuluntaryong pumunta sa Pilipinas para mag-invest. Di pag maraming investor, trabaho, yan. Napakarami naman ang trabaho. Baka later on, may mga Pilipino na rin nagdo-double job diyan, nakikit natin sa ibang bansa na napakaraming trabaho, na may tat- nagtatatlong jobs, double jobs. Yan ang gusto mangyari ni BBM kaya huwag nating pabayaan pa na bumagsak ang hangarin ni BBM sa ating bansang Pilipinas mahina na ang support ng tao kay Digong kaya nga nag-withdraw na siya senador dahil manok siya ni Bongo 3.9% lang ang sa survey at hindi rin si Digong nagtap sa senatorial survey nakakaya para sa kanya. Ah, uh, salamat sa pagpunta mo naman, Crisilda Salvador. Nakikita ko kasi pagka bumalik na kayo sa aking channel George Al Vlogs, paki-subscribe, paki-thumbs up naman po. Pag naka-blue na kayo, galing na kayo dito. So, thank you very much again for coming. Good day po si Pacquiao naman, yung mga ipinangako ay nagawa na ng late President Marcos, si Isko, pabain yung tax. Paano? Nahirapan niyang gawin na masusing pag-aral ang gagawin bago mangyari yan. Si BBM lang talaga. Tama ka dyan. Correct. Yes, 35 years na mo po ang Korea at Company. Very pagigan puro paghiganti ang naisaisip nila against Marcos until now kung makahusgat sila kay BBM ay wagas. Yes, tama yan. Di ba? May anong nagawa nila for 30 years? Di ba? 1986, ano ngayon? Uh, ah, 30 years, kamo? 86, 96, 106, 2006, 16. Tama, 30 years lang kasi digong na yung 6 years eh. 30 years lang yon yung dilawan. Noong 30 years na yon, anong nagawa para sa Pilipinas? Nawala yung mga Blue Diamond na Air Force, bulok-bulok ang barko ng Philippine Navy, kalsada lubak-lubak, hindi mapa-widening. Ano pa? Walang nagawang freeways, walang nagawang Isitex, e Islex, e ano pa yon? Tiplex, Coastal Road, wala yan lahat kung hindi si Digong ang sumunod sa mga nanungkulan ng 30 taon na mga dilawan. Melina Cobb, thank you very much for coming Melina. Please subscribe to George R. Vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe, maraming salamat po. 30 years na nanungkulan ng dilawan, kasama sila Ramos, sila kung sino-sino na. Tapos ngayon, nagdadakdak sila kung bakit ayaw lang paupuin ang isang ano, ayaw lang uh, ah, pinipigilan nilang magkandidato ang isang Bungbong Marcos. Ano bang pinagmamalaki nila, di ba? Wala. Pinagmamalaki nila yung mga binulsa siguro nila. Pinagmamalaki nila yung pinalitan nila ang pangalan ng NIA, Manila International Airport. Pinagmamalaki nila yung Ialtan na nila yung Rizal Memorial Coliseum. I think naging Corazon Aquino Memorial Coliseum na ngayon. Pinaltan, uh, pinagmamalaki nila yung ginlawang nandoon yung picture ni Curry at saka si Ninoy sa 500. Yun ang mga pinagmamalaki nila mga kapatid. Pinagmamalaki nila yung, ayawan ko, kung sinong tumira doon sa statue ni, statwa ni Apo Marcos sa papuntang Bagyo. Ayun, kaya yung talagang suporta na ibibigay natin ay talagang solid. Hindi na tayo magdadalawang isip. Wala na yung si BBM ba, si ganito ba, si ganito. Solid BBM na lang, diretso na tayo hanggang sa minain mga kapatid. Wala nang atrasan. Kasi pag nag-iba pa, nag-iba pa tayong landas, nag-iba pa ang ating isip, anong lang mangyayari? Suporta ang gagawin natin, number one, pagkalat para at least gumanda yung takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ito nga yung ginagawa natin, di ba? Di ba tayo nagsisakripisyo tayong ganito, nag-attend sa mga live streaming ng mga vloggers, nanonood ng mga live streaming, streaming ng mga BBM vloggers. Ay, may may kwento ko pala. Si Banat Bay, lumit yung kanya. Lumit yung mga viewers niya. Hindi napapansin kasi tignan ko kanina. Ang liit, mga 1,000 na lang. Mga 3,000, 4,000 na ata. Siguro wala, nagsawa na sila kay Banat Bay. Kaya yun, bumagsak na yung ratings niya. Si Ramos ay isang balimbing sa regimen Marcos. Wala namang nagawa ng panahon niya. Biyenta lang ng halos lahat ng pag-ari ng Pilipinas. Sulit BBM na Sara, pati na mga senador, dapat kaalyado rin nila. Tama yan. Yeah, si Ramos, biyenta niya, ng, biyenta niya yung reclamation area, biyenta niya yung mga ports, ports Bonifacio na yan, mga ibang military establishment, yan. Joseph Operario, morning po sir. Kawawang kawawa talaga si BBM. Hindi natantanan ng mga taong gustong ibagsak si BBM. Halata na may kinak kinakatakutan sila. Ayaw banla na umangat ang ating bansa. BBM Sara Sulid. Tama ka dyan Joseph. Salamat sa pagpunta mo ulit. Baka hindi pa nakatamsak po dyan. Pakitamsak naman po. Sana yung nga sinasabi ko dyan, yung title natin, sana wala nang ibang hangarin pa ng ibang ibang ibang uh, ah, pangonto. Sana wala nang ibang wala nang hidden agenda ang administration kung bakit nagsabay, almost nagsabay silang nag-withdraw ni Bongo at saka si PRRD. Sana talagang totoo tutuunan yung nangyari na nag nag, ah, withdraw si Bib si dahil matanda na nag-withdraw si Bongo dahil sa pamilya niya. Sana, sana na wala silang ibang hidden agenda maliban lang sa mga sinabi nilang agenda kung bakit sila nag-withdraw sa pagka senador at saka pagka pangulo. Manalangin lang tayo na kay BBM na talaga Lalo na si Lini Robredo kung makat makatira kay BBM Bogas, isya niya, nilagay niya sa kayaan ang Pilipinas. Lumapit pa siya sa International Human Rights para imbestigahan daw ang killing sa druga. Hayaan mo si Lini. Maraming, kagaya ko rin na maraming palpak rin na sinasabi si Lini Robredo. Kung nabasa nyo, kung napanood nyo yung mga kumakalat na TikTok, ah, TikTok niya, yung kung ang tatay mo ay mangingisda, ang nanay mo anong ginagawa? Sabi, eh, ah, tumutulong sa asawa, sa tatay ko, sabi niya. Nag-alaga ng mga anak. Ikaw, sabi niya. Paano ka napunta sa pagtitinda ng isda? <laughs> Ay, nako. Yeah, kaya ganun ang mangyayari magmatyag lang mga kapatid, magmatyag kung ano talaga yung mga agenda pa nila. Sana wala nang agenda na iba. Kailan ba mga ano, maalaman yung final decision ng COMELEC? Sa kompa, di ba? Sa kailan? Sa 20 pa, di ba? 2022 ba? Ay, no. Sa 22, right? Na maalaman na yung final decision ng COMELEC regarding sa DQ at saka sa cancellation ni, ano, ni BBM. Yun na lang, pag uh, naayos na yon, dire-diretso na tayo. All the way na sumin sa min 9. Wala nang atrasan talaga yan. Kaya napakaganda. Nagawa ni Ramos yon pagbinta ng pag-aaral ng Pinas dahil noon bagsak talaga ekonomiya natin at andoon din ang Asian crisis. So fair lang yon dahil lahat yan naman dito sa Asia. Inihaw, bibim sarap pa rin tayo. Yes, tama yan. BBM sana talaga tayo. Oliver Butler! Salamat sa pagpunta mo, Oliver. Salamat, salamat. Earliest is 22 ang decision sa Comelec. Ah, ganun ba? yun na lang, yun na lang ang kwan natin. Ang may kaba tayong kunti. Pero sabi kanila, magaling naman ang mga abogado niya. So, wala tayong kaba, di ba? Diyan si Steve Mendoza. Kung sino-sino pa dyan, over 500 na volunteers, mga attorneys ang tutulong kay ano, Estilito Mendoza, kay BBM para sa ganun ay uh, mapawalang visa yung mga pangalan to, yung mga cases, yung mga disqualification at saka cancellation cases na binabato kay BBM. Kaya yun na lang. Kaya mag-pray lang tayo. Para sa ganun ay pagkatapos nun, sunod na talagang andaran na. May mga, alam ko dyan, marami pang mga nagbabalak, mga nag, uh, nagkaraban ulit nakikita ko sa kanila, alam ko ulitin nila yan, katulad ng Pangasinan I think, ulitin nila. 17, 18, 19, 20, 22, to 20 ata, Ilocos Sur, Ilocos Norte, to Cagayan ata, yung caravan, I think nandoon sila Sara at saka si BBM. Yan, napakaganda ang takbo ng ano, itong si BBM ngayon. Sumigla ang Pilipino talaga. Di ba? Yun na lang, yung mga kandidato lang yan sa pagkasenador, kung sino talaga yung papasok sa kanya, I think mayroon ng anim si Sara, di ba? Sara, si Bautista, si Roque, si Jingo Estrada, si Ligarda, sino pa yung iba? Patuloy po nating suportahan ang BBM Sara for a big, big change change in the Philippines. Sandali lang ko, sandali lang. Sandali lang. Hello, Jen. Oh. Ah, sige, sige. Wala naman, wala, wala. Umpisaan ko? Wala, wala akong lakad. Wala akong lakad. Ah, sige, sige. Text ko lang si Christine. Okay, okay, okay. Sige. Oh. Okay, okay. Text mo ako pag ready na siya, ah, kung anong oras. Okay, okay. Thank you. Sige, ingat, ingat. Okay. Okay, bye. Huwag tayo mag-alala, hindi makancel si BBM. Worst scenario, pag madikyo, andyan si Aimee at si BBM ang executive secretary niya, uh, same result, parang si BBM pa rin. <laughs> eh, kung paano kung makancel, di ba? Kung makancel, di ba, sabi wala nang substitution pag makancel. Pag disqualification, pwede. Pero pag makancel, wala nang wala nang substitution 'yun, di ba? Hindi makancel, di ba? Hindi makakancel worst scenario pag na-DQ nandiyan si Amy at si hindi, si, baka si Lisa na ang papasok yan. Si asawa niya, yung attorney. <laughs> Di ba? Baka si, I mean, si Lisa na, Lisa Marcos na ang papasok dyan just in case. Kasi the same uh, sure dapat ang magsusubstitute sa kanya eh. Yeah, kung madikyo siya, si baka si Kwan ang papalit, si Lisa. O kaya si worst scenario, si Aimee malakas pa rin pag si Aimee. Lalong lalakas pag si, ano, pag si Lisa ang papasok, yung asawa niya. Nako. Kasi di ba Aranita Marcos magkalaban yan dati? Ewan ko ngayon pa kung magkalaban pa rin. Dapat si, si Maruas, di ba? Magkamag-anak si Maruas sa kayong asawa ni BBM eh. Tapos yung mga asawa, asa, anak ni Juan, anak ni Aimee na isa, yung attorney ata, asawa niya sumulong Oh, lalo lalong talagang malakas si BBM kahit na saan tignan. Yung mga dating opposition noon uh, before kay Ferdinand Marcos, kay Pangulong Marcos, nakadikit na ngayon sa mga Marcoses eh. Aranita, Sumulong, nandiyan na. So, wala na, walang ka ba? Kaya lang, siyempre, mas maganda pa rin kung si BBM lang papasok na magiging kandidato o kaya magiging presidente. Yes, very charming at intellectual. Ang misis ni Bibi, yeah, mag- magaling yan, Biromon. Sa New York nag-aral, doon nagtrabaho. Matalino yon sabi nga, di ba? Mm, professor, uh, ah, I think professor sa isang kanyan, sa mga law schools, mga special schools ng law. Siya siyang professor doon, mga nagre-review wala kaalaman si Lisa sa governance. Si Amy kasi Marcos din at dating gobernador, congressman, senador, matalino at mahal din ng tao. Amy ay... <laughs> Pwede. Yan. Smart siya. Talagang ano. Smart silang magkapatid. Eh baka hindi pa... Smart silang magkapatid. Wala. Wala tayong masasabi sa kanila. Di ba yung bikers, yung riders, di ba? Sinong sumuporta sa kanila? Dalawang magkapatid, si BBM lang at saka si Aimee. Yung iba, ibang mga, mga, mga government officials hindi tumayo. Sila lang tumayo na ipagtanggol yung mga mga riders naman, mga pangalan nun. Wag lang po si Herbert Bautista kasi alam ko dilawan si Herbert. Yeah, dilawan niyan si Herbert matagal na, di ba? Di ba, girlfriend niya si Kwanata or asawa na niya, si girlfriend pa ba? Si Chris? <clears throat> Dapat si, aywan ko bakit tinanggap nila si Herbert. Wala pa namang kwan yun eh. Dapat dilawan yun eh. Kasama nila kan, nila Chris Aquino dati eh, di ba? Nila Nunoy ni Aquino dapat. Sa bagay, kung naman ang balak nila, di ba? Iintindihin lang natin kasi ang purpose ng team pagkakaisa. So, pwede na rin siguro na si Herb, kaya kinuha na si Herbert kasi pag team eh, gusto lang pagkaisa ng anong pagkaisain ang buong Pilipinas. <laughs> eh, pagkakaisa nga ang nila, ang hangarin nila eh. Kaya siguro, yun ang purpose. Kaya kinuha si, kinuha si Herbert wala naman pwede sa ibang gilawan. Wala naman pwede si Chiljokno, mga kundi, eh, mga yan eh. Outside the pan na mga yan. So siguro si Herbert lang yung nakikita nila na umaayon sa mga programa ng magka ano ng tandem. Yeah, so yeah. Reconciliation nga ang gusto nila, di ba? So siguro kaya kinuha siya pag canceled walang substitution si BBM ang mangyari, revolution na yan. <laughs> Huwag matakot, makibaka. Huwag matakot, makibaka. Huwag... <laughs> Di ba siya sabi nila yung mga siya sabi ng mga vloggers na thinking Pinoy mismo nagsabi, thinking Pinoy yata. Sabi niya kung na-disqualify si BBM, matakot sila kasi NCR alone, ilan yung million, ilang million sa mga Marcos diyan sa NCR. Plus, yung mga neighboring provinces, nandiyan yung Cavite, Laguna, o oh, Hakot ni Bong Revilla, Laguna, ah, Cavite, Laguna, Batangas, abot yan dito sa Metro Manila. Eh sa norte pa, baka abot yan hanggang sa Ilocos Norte. <laughs> Papasukin ng Metro Manila, di ba? Hanggang sa Sambales, Bataan, yan, Nueva Ecija. O, alam naman natin, pag sinugod ng Metro Manila ng mga tao yan, sa Comelec, aywan ko lang. Kung hindi sila parang revolution na ang mangyayari. Kasi hindi naman na pinapaniwalaan yung mga pare yan. Magsabi pang kagaya nung 20 kagaya nung 1986 na yung Radio Veritas ang nagtatawag para papuntahin yung mga tao sa EDSA. Hindi na yun obra ngayon kasi iba na, may mga social media na na, na pinaniniwalaan ng mga sambayan ng Pilipino. Hindi na nila pinapaniwalaan yung mga bias na mainstream media mga yan, di ba? Yeah, karamihan, kahit ako mismo, hindi po yan makakancel, BBM pa rin. <laughs> Walang iba. Tama yan si Kitsilda, yan, pinaglalaban mo talaga. Ako rin, BBM, 2022. Personal friend yan si Herbert ni Sara. Si Sara alam niya ang tunay na pagkatao ni Herbert. Suportahan natin si Herbert. Tapos na pagkadilawan niya, bukas na isip niya, Herbert, Herbert. <laughs> Sige na, okay lang. Basta alam alam naman natin mga kababayan, 'di ba? Na pagkakinuha nila diyan sa partido nila, sa team nila, nag-usap-usap naman yan, ano, susuporta ka ba sa gusto namin mangyari? Mayroon kaming plataforma, mayroon kaming ito yung plano namin sa gobyerno. Siyempre, pag hindi yan sasama, hindi, magkukontra yan, hindi siya kukunin. Bago yan um, pumasok sa unit team, slate ng Senate pagka-senador, kinausap na siya, ini-screen na yan ng mga ano, mga staff ng mga yung si BBM at saka si Sara. Crisilda Salvador, tama ka dyan, sabi ni Don. Tama nga naman talaga kasi kala ko nga 15 eh, kala ko kanina ay kahapon yung decision. sa kumpara sa 22 pa. So malapit na, di ba? 16 na dyan sa Pilipinas. So another 6 days, that's it. Alam ko yan kasi big, sinabi lang 22 kasi bigyan lang ng magandang pamasko si BBM. This is for you. Our gift for you. Yan, sabi niya. Ito yung Christmas mo from Kumilik. <laughs> Alam ni BBM at Sarah na kung sino yung kukunin nila at talagang ay talagang makakatulong sa kanila. Tama. Tama nga naman. Siyempre, yung nga, in-screen niya mabuti bago pumasok yan, sila Gibo. Yan. Pwede yan si Gibo. Si Gadon, number one. Si Roque, yan, kinausap ng mga yan. O, oh, ano, ito yung plow namin. Susuporta ba kayo kung sakali? Siyempre, umuo sila, di ba? Kaya, Rogelio Bulan Jr., tuloy na tuloy na ang ating pambato na si Idol BBM pagka-presidente Alright. Salamat sa pagpunta mo, Rogelio Bulanon. At uh, Eres Lidisma, good morning, sir. Good afternoon, Philippines. Ay, good morning, <laughs> Philippines. Six days na lang pala si sa DQ ni BBM. Pray hard po tayo for him. Basta sa akin, may ilaglag ako isang senador sa lineup nila, BBM at Sara Elisar, Elisar, Elisar tayo. <laughs> Yeah, maganda rin si Elizar kasi konsyan eh, yung panungkol niya sa PNP, parang walang lamat yan eh. Walang, wala ata. Kasi pagka yung sa commission, no, ano, saan ba yun? Sa commission on appointment ba yun? Don? Commission on appointment, right? Nung, nung dumaan siya doon sa commission on appointment, walang sabit eh. Wala akong nabalitaan na kwan. Kaya, salamat, salamat. Kaya malinis si ano, bali ni Elizar na nag-PNP chip. Hindi gaya nung nakaraan, yung isang PNP chip noon na kasangkot nila, Juan. Sino yung mga kasangkot doon? Mainam, si Jan BBM lang, wala nang iba. Pag ma-disqualified siya, Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama tayo mag sabi ni Joseph. Tama ka naman. Pasok siya sa akin yan, si Elizar, sa Senado oh maganda si Elizar, matalino, tapos nakita niya naman na very kwan siya, very active, especially sa during his term as uh, NCRPO chief. Di ba? Nagso-surprise visit yan sa mga PNP station sa Metro Manila. Kaya maganda rin. Yeah, i-consider natin si Elizar, isa sa mga kasi actually hindi naman siya opposition yan eh. Sige, Don, among the senatorial and up CBM who are the most credible, suggest ka nga, Sir Don. O mag-suggest ka, Don, kung sinong most, most credible, o. Oh. <clears throat> ikaw, ikaw ang pinamimili namin at sundan ka lang namin. Actually, nung nag... Uh, <laughs> actually, nung nag-survey tayo last time, Marcolita, pangalawa, Gadon, pangalawa, uh, number, halos parehas si Marcolita at saka si Gadon. Tapos sumusunod si Padilla, si Villar, Si Roque, si Roque, si sino pa? Wala na, yun lang, mataas ng buto at the time. Yung mga iba, nasa anim, wala na lang. Si Lizar ila, lang sa lahat na pulis na walang kaso kailanman kahit isa hanggang mag-retire na lang chief PNP pa Elisar Elisar tayo please <laughs> o sino pa Elisar sino pang susunod Ilisar. Sinong may gusto kay Ilisar? Sige nga kung tingnan natin yung lakas ni Ilisar ngayon. Ilisar, oh. Si sino pa? Ang gusto niyo maging senador diyan. <laughs> Mag-counting tayo mamaya after at ito. Ilisar, sino? Sino yung sinasabi mo ngayon? Si Bautista ba? Like, like, like po tayo para kay host. Salamat, Iris Ledisma. Mga hindi pa nakapag-like yan. Okay, Sir Don. I will vote for Elisar. Dalawa na kay Elisar. <laughs> Oh, yun. Maganda rin yung pinag-iisipan kasi, di ba? Sinabi ko nga, kung kailan tayo mag dapat ngayon tayo mag-isip kung sino talaga yung ibubuto natin, hindi yung aktor na eleksyon na, doon tayo mag isip Dapat ngayon pa lang papag-ara papag-aralan natin yung mga ano, yung mga dapat nating iboto sa darating na eleksyon. Kahit sa barangay, ay kahit sa barangay, kahit sa bayan, 'di ba? Yung mga for mayor. Kailangan pag-aralan na rin natin kasi kung kailan tayo ano, kailan tayo mag-aaral, pag-aralan yung mga kredibilidad sa kayong mga ah uh, to? Kailan tayo kailan natin papag-aralan yung mga ibubut na ng senador kung mag- may maganda silang track record, kwalipikado ba sila na tumayo doon sa podium sa Senado or hindi. Ngayon lang. Okay, Sir Don, I will vote for Elizar. He is our former PNP chief, at general. Yes, that's right. Pero importante talaga BBM kahit sinong manalo dyan. Maganda rin kung manalo yung mga kandidato nila pero BBM pa rin talaga yung number one. Ilizar, Gadon, Padilla, Villar, Panilo, Estrada, Unasan, Marcolita, Ayers ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pa lang yan. Yun yung mga kandidato, di ba? Yung ba iboboto mo, Rayo? okay din, nilisar din ako, sabi ni Kwan. Panilo? I think si Panilo talagang anti-Marcos yan. Noon pa. Marculita. Years ito. Yan na yung mga administri mga kon, di ba? Kay BBM na yan lahat. Yes, importante idol si BBM and Sara makaupo. Tama, tama. So far, 6 pa lang confirmed senatorial candidate nila BBM. Villar, Estrada, Roque, Chuduro, Ligarda, Herbert. Hindi, kasama na yan si ano? Si Gadon. Kasama na yan si Gadon. For sure, 100% ako dyan. Yan, idol. Sabi niya, oh, okay. So, one, ano, one. utilizar Si Panilo, antay Marcos yan kung sakali man na ano, huwag niyo nang iboto si Panilo. I think antay Marcos yan, matagal na yan, antay Marcos. Ilisar Marcolita, Gadon, Bilyar, Padilla, Estrada, Gibo. Revilla, hindi yan kakamdam si Revilla. Kung pa lang yan. Current, ano, active pa sa senator yan. Pero kailangan talagang maraming pasok na senatorial lineup ni BBM para majority sila sa Senado at may suporta siya doon. Yeah. <clears throat> Sampu pa lang to. Wala pang dalawa. Si Bautista ba? Sinong bubuto kay Bautista? Kirian si Revilla siya Senado, Senado Idol ya. Yeah. Kuwan pa lang siya. 6 uh, ah, three years 3 years pa lang siya si Revilla. Lalo na sa Congress dapat marami siyang kahit na ano, kahit na kukunti ang kahit na sa kongreso, kongreso. Walang problema sa kongreso eh. Ang important lang senador talaga. Kasi ang kongreso later on, maglilipatan na yung mga yan. Kung sino yung administration doon sila. Alam alam naman natin ang istorya ng kongres sa Pilipinas eh. Nagbabalimbingan na yan, naglilipatan na kung sino yung presidente doon sila sa partido nila. Partido na yon. Kasi yung yung kuan, yung pundo ng distrito, wala silang makukuha kung opposition sila. Kaya dapat lumipat ka sa majority para sa ganun ay mabigyan ka ng kwan, mabigyan ka ng punto sa distrito mo kung or else wala. Hindi may hindi ka may maibigyan kasi nasa opposition ka. Ganyan lang sa Congress mangyayari. Ya tama ka Jose, para may suporta sa Senado yung mga magandang gagawin ng bansa kung kalyado ang kasama. Yes, tama yan. Tama talaga yan na dapat talaga kung mamili tayo, yung talagang kaalyado nila hindi yung nasa opposition kasi mahirapan silang magpata- magpasa ng batas. Lalo na ang kailangan na boto sa bawat konata ay two-third. So two-third is 16. Kung 24 sila, kailangan ng 16 na botos para pumasa yung kwan nila. Baka gusto lang ipasa na pangalan to na batas, di ba? Hindi kagaya ng kagaya dito sa Amerika, di ba? Uh, 200 200. Nagkaiba lang sa Vice President si uh, Harris, ano na? Nakalimutan ko na. Kamala, Kamala Harris. Sila ang nagdi-divide kung sinong paboran niya. Siyempre, Democrat kasi Democrat sila. Siya ang final decision na kasi 200, 201 siya. Panalo na yun yung mga ano, Democrats. Ayoko po si Panilo. Tama po, anti-Marcos yan. Anti-Marcos yan si Panilo. Huwag nating intindihin yan. Kahit na sumama pa kay BBM yan, huwag nating intindihin. Kasi anti-Marcos, matagal ng anti-Marcos yan. Saka si Mila Bilhika, yun, si Bilhika, lalo na yun. Huwag <clears throat> natin palusutin sa Senado yun, si Bilhika. Ito, Senador ko, Elizar, Bilyar, Gibo, Ligarda. Si Ligarda pumasa ah, sa iyo ah. Roque. Marculita. Gadon. Escudero. Ay, pumasok yung Escudero sa'yo ah. Bautista. Estrada at Rastaman. Sino ba si Rastaman? Yes, Criselda. Dapat major tayo sa Senate para mas mabilis ang pag-approve sa mga projects ng BBM. Oh, pero huwag si ano, Panilo, kahit na nasa administration yun, huwag yung ibuto yun kasi talagang ko na yun. Napakabalimbing. Yan, dapat yan, hindi kinuha ni Kon na ano eh, na supporter yan ni hindi ka kinuha na spokesperson niya si Kwan. Legal advisor ba yun? Ang posisyon niya sa PRRD ngayon. Kasi dilawan niya, number one yan eh. Sila Kwan. Yan, sila pangalan to. Lamatibag. Ang mga yan. Mga Kwan yan, anti-Marcos. Halatang halata yung mga yan na anti-Marcos noon pa. Kaya pag-isipan natin maigi mga senador. Pero siyempre, importante talaga yung BBM, Sara, na makapasa. Huwag nating paghiwalay yung dalawa kasi pag naghiwalay yung dalawa, lalong magulo. Magulo ang ano, ang takbo ng politika sa bansa natin. Baka walang mangyayari. Kagaya ngayon, nagsayang lang tayo ng pera kay ano. Kaya si Unasan. Nagsayang lang tayo ng pera kay Kwan. Anong ginawa ni Pink sa administration? Wala. Nagsayang lang tayo ng pira ng taong bayan ang ginagastos niya. Pat si Rasta Mandon, sa bagay, representative ng Mindanao. Rastaman, iba. So, yung kwan natin dyan, yung mga sinasabi natin, yung mga pinag-aral natin kung sino ang senador, tingnan natin sa election talaga kung kailan ba nila sabihin yung kwan, yung talagang lineup nila. Nasaan? Kailan ba nila sabihin yung, kailan ba nila i-declare yung senatorial slate nila? Wala pa, ano? Don, alam mo bang kailan yung ano, kailan mag-uumpisa mag-imprinta ng balota? I think sa, sa Marso pa ata, di ba? Or ngayon na nag uumpisa na. Kailan ba mag-start yung printing of ballots? Wala pa, di ba? Wala pang printing ng baluta, di ba? Matagal pa ata. Si Lenny, di ba? Si Lenny, nag, uh, na, nakita ko yung ang daming ano, yung, yung caravan ni Lenny. Binigyan siya ng 5 minutes ng ABS-CBN talaga, oh. Ang, ang haba, ang haba yung kwan, yung mini, minuto ng nilini doon sa kwan. Samantala pag kasi BBM, kwan lang, yung padaan lang, tok, parang palahating segundo lang ata pag pilaplas na sa TV. Wala man lang ano, Samantalang si Lini ang haba from end to end kinuha ng kwan, ng, ng video broadcast sa sa ano. January pa mag-preprint ballot. Ah, ganun ba sa January pa ba? Matagal pa. So hindi sa hindi po hindi hindi totoo yung sinasabi naka-print na yung pangalan ni BBM sa baluta. Kung sa January pa yung final na ano, final na printing. Matul. Ano <clears throat> Salamat sa inyo, mga 25 million dyan. Kung hindi pa nakatamps up, pakitamps up naman po. Mga hindi pa po nakasubscribe ng George R. Vlogs, pakisubscribe naman po. At kung mayroon kayong gustong pagtalunan, dat, pagtalunan natin dito, <laughs> pagsulat lang yan sa chat room. Sa at Tunasan, ibubuto ko. The rest of BBM Sara Senator candidates na. Bahas na bahas lang ibig sabihin, true ni sila. Oh, ang haba yung ano, ang haba yung coverage ng bibi, ng lini Caravan. Pero pag sila BBM, sila si BBM na, wala na. the Daplis lang ang kanya, padaan lang. Mga style nila, bulok. Kaya nakakawalang ganang manood. Sabi ko, bakit ganto Pag si Lini ang pinaplas, ang haba ibang kandidato, pag, lalo na pag si BBM, parang patapyas lang kanya, choing, that's it. Pinutol na. Kasi hindi nila, ako ano, eh, hindi nila matanggap na ganito kalakas si BBM. Hindi nila matanggap kung bakit si BBM ang gusto ng taong bayan. Hindi nila kayang tanggapin na yung prangkisa siguro ng abs e 7 eh, hindi ma hindi na marerenew forever. Hindi nila kayang tanggapin na hanggang social media na lang sila siguro. Isiminay eh, lang po ang pro BBM na TV media. Yung isin isinima yata is that's uh, yung bang pag-ari ng kanyan? Sino pag-ari may-ari ng isinima? Sila Thinking Pinoy, di ba? Sino may-ari niyan? Hindi bale, Sir G, puro people naman si puro pro people naman si BBM at Sara yon ang malaga. Oh, tama, pro people sila. Pero dapat nasa mainstream media ka, dapat pag mag-report ka, kung ilang minuto yung kaliw, yung silini, dapat ipantay mo rin yung kay BBM, kay Isko, kay Pacquiao, kay Lacson, dapat pare-parehas ang reporting. Kasi ah, nga, kung ka nga eh, ikaw ang nagbabalita, sa mga tao yung nangyayari, eh, bakit pag nagbalita ka, si, uh, sinisingle out mo lang? Isa lang yung dapat mong ano, isa lang yung binabalita mong kandidato. 'Di ba? Pastor Kibuloy ay may-ari sa SM May. Ah, ganun ba? Yung mayroon pa, di ba mayroon pa siyang ano, doon? Mayroon pa siyang YouTube channel, yung Edward EQ, di ba? Eduardo, Eduardo Q. Sa kanya rin yun, di ba? Eduardo Kimbuloy. Yan mga kapatid, maganda at napapag-usapan natin lahat ito. Maganda at uh, hindi tayo muhiwalay sa BBM Sara Tandem. Maganda at maraming sumasali na vloggers na maka pro BBM, talagang naisisiwalat lahat ng mga, mga nangyayari kay BBM ngayon. At social media naman po ang napakalakas ngayon maski yung musmus na bata kilala si BBM. Tama ka yan, Jo. Tama. Rex, Dex PH, si Banat Bay kay Isko na siya. Salamat sa pagpunta mo, Dex PH. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe naman po. Thumbs up. Dex PH, salamat. Si Banat Bay, doon na kay Isko ngayon? Eh baka itong si Banat Bay nakakakuan, nakaka nakakahalata na kay ano, kay Bungo siguro kaya kay Kuan na doon sila sa Ricky King, how are you? How are you again? Salamat sa pagpunta nyo. Thumbs up lang po. Salamat. Peace. Bob Vlog, salamat sa pagpunta mo again. Uh, si Banat Bay, kais ko na siya. Sabi niya, nakita ko nga si Banat Bay, kukunti-kunti lang yung views niya. Ricky King, a blessed day to you, Sir George. Sir Musta, gusto po kasi nila manalo si Lugaw para balik ligaya sila sa Pinas at hari-harian hari-harian di magbayad, magbayad ng buwis, walang problema, putik sila. Yes, yes. Alam natin yan. Nanoon pa yan. Ang abs Kaya na-disenfranchise yan kasi hindi nagbabayad ng buwis. Lorenzo Peralta, salamat sa pagpunta mo again. Please, hindi pa kayo nakasubscribe sa George R. Vlogs. Pakisubscribe naman po. Lorenzo Peralta, administration po, go to plan B. Now there is petition from civil group to postpone the election 4022. If the petition win, the PRD is still the president for several months or year and not a senator wala sa constitution ata yan. Marami naman dyan, siyempre, paglalaban din ng mga kanyan, mga constitutionalist. Bakit gagawin i, i ipospon ang eleksyon? I, wal naman, wal namang emergency nangyayari sa Pilipinas, di ba? Yan lang alam ko lang kung may emergency nangyayari sa Pinas, yon pwedeng postpone pero so far yung COVID is kon naman na, control na yata. So hindi na yung dahilan para i-postpone ng eleksyon. Yes sir, sub na kita. Salamat DexPH. Mag-comment ka lang sa isang ano, isang mag mag-comment ka sa isang video ko diyan para mabalikan kita mamaya. Paano si Bayad Bay? Aso yan ni Kawatano eh, bahala si Kawatano. Nag-iisip ngayon si Kawatano kung lilipat siya kay BBM or kung tatanggapin ni BBM. Kasi binato-bato niya ng kung anong pinagbabato niya kay BBM noong 2016 election. Kaya yon magdusa ngayon si Kawatano. Mga kababayan, huwag ibuta, ibuto si kay okay? Kaya kung kinukumpanya ko, huwag, huwag siyang ibuto. Kasi kinaw, kinakawawa niya ang, ta, ang kandidatura ni BBM noong 2016. Siya lang ang bumabato sa kanya. Yung mga iba naman, wala siyang bina, walang nagbabato sa kanya. Siya lang. Kaya magdusa ngayon si magdusa ngayon si Cayetano na wag iboto ng mga BBM supporters si Cayetano. On what grounds naman po ang petition nila to postpone the Walang ground eh, walang grounds. Kasi pag emergency lang, mag-my ground. Eh, ang COVID, hindi man pwedeng dahilan yan para uh, i-postpone lang eleksyon. <clears throat> Totoo ka dyan, Vlogs, Yang mga dilawan gusto nila para maibalik ang DBS-CBN na hindi nagbabayad ng buwis. Bakit hindi mapukulong-kulong? Bigno to Kawatano, wag talaga si Cayetano. Binubuli niya si BBM. Huwag talaga yan. At saka maraming, marami ring kinitang pera yan si Cayetano noong ano, Asian Games sa ang sa sa sa, sa club. Biro nyo isang yung ano pangalan doon? Anong pangalan ng yung sinisindihan, anong pangalan doon? Yung fire ano? Biro 50 million pala yon. Ang liit-liit daw. 50 million ang halaga. Hindi ako YouTuber, sir. He wag mo na po akong balikan. Salamat, salamat at least sinabi mo sa akin. Salamat sa pag-sub mo, DexPH. Basta BBM tayo. Kahit anong balimbing yan, number one na balimbing. Hindi niya alam na kay Ferdinand Marcos nabuhay, nabuhay si Cayetano dahil isang kabinete ata ni Ferdinand Marcos noon si Companyero, yung tatay ni Cayetano. Please wag iboto si Cayetano, si Banat Bay, bulag na yan. Wag na wag po si Cayetano, no to him. Tama, wag talagang iboto si Cayetano, pabagsakin natin si Cayetano ngayon. Ikumpanya ko pa siya na wag iboto sa mga taong bayan na wag nating iboto si Cayetano kasi walang ginawang magaling yan. Ngayon, kaya kalaban naman niya si Digong eh, di ba? Nakikita nyo. Ang susuportahan ni Cayetano, si Isko. Eh kasi wala siyang napuntahan na iba. Hindi siya pwedeng pumunta kay BBM. Di pa ka pupunta kay Lenny o kaya kay Pacquiao. Pero kaya alam ko yan, kay Isko yan. Si Kaitama ko yan. Dahil mahiya siya na pumunta kay BBM. Siguro... Ay, mag-fix ko. Wag na wag po si Kaitano, no to him from ang ground nila to postpone election is due to pandemic lang sa Comelec para justify na i-postpone ang eleksyon due to pandemic. Dapat lahat na teachers na nag-serve yung election ay nag-COVID lahat. Ganun ba yon? Makita ko lang si Banat Bay, iampas ko sa pader, wala na siyang ginawa kundi banatan si Bibi. Kalubuin natin si Banat Bay. Nakita ko nga yung views niya kanina, kukunti-kunti. Sabi ko, mara, talagang marami nang hindi nagkukunan. Ah. Nagsusubaybay kayo not buy? Two days ata or uh, one day ata, nakakuan lang. Naka 20, wala pa ata. Mga 6,000 ata. Yung kuan niya, yung views niya. Dati-rati, ang taas ng views niya eh. Nakaka 800, 600. Ayun, kukunti. So, wala talaga. Kasi Saka yung mga party list na alam natin na makakaliwa. Kung bumubuto kayo ng party list, wag natin iboto yung mga yan. Tat Torts yang 50 million na brain card ni Cayetano si C Games. At towards, ano pa na? Torts, oh, Torts. Yung, yata yung Torts sa Clark, di ba? 50 million nga ang ginastos doon sa isang kwan lang. Nabiro mo, 50 million yon. Yan, dami na mga tulungan, Ang nakapagpagawa ng school, nakapagpagawa ng kalsada sa 50 million. Marami nang napagawa yon sa 50 million. E bakit ang laki-laki ng ginastos pa? Ngayon nga. Kaya mahirap. Kailangan tignan natin yung may talagang talagang magandang ipinakita sa taong bayan nung sila nanungkulan. Si Escudero siguro pwede rin kasi di ba si Escudero Ewan ko lang itong si Ligarda kung pwede pa siyang bumalik. Parang wala rin nagawa ata yung mga yan eh. Si Ligarda, si Escudero, mayroon ba? Si Cayetano, literal na tro, tarapong politiko, puro pioneer administration at kay BBM. Yung nga eh kasi, eh, di ba, pinag-split nila yung term ni Velasco at saka si ano, kaya doon na, naging kontrata na kontra na si si Cayetano kay ano, kay PRR din noon. Na marami sa sinasabi sa administration ni PRRD. Eh, gusto niya kasi dire-diretso yung speakership niya sa Kongreso. Pero da, may agreement naman sila ni Velasco na mag uh, mag-split sila ng term, di ba? Ah, Coldron ba 'yon? Coldron. Yeah. Basta nakita ko lang yan na may parang inimbestigahan nata si Cayetano regarding sa 50 million na ano, yung torts na ginawa sa Clark during the SEA Games. 50 million. So, ang laki na ginastos niya doon. Saan napunta yon? Siyempre, kasama. Tapos, ang dami pang nagreklamo para. Ang dami pang nagreklamo hindi nabayaran, I think. Tapos yung mga pagkain, mga ano, mga tirahan, hindi tapos. So, wala. wala mangyayari sa gobyerno natin, mga kapatid, kung mga politiko na iluluklok natin sa Senado, si Senado, ay mga ganong klaseng politiko. So, try and try lang tayo, mga kapatid. Kasi kung iba, kung nagkamali tayo, at least sa sunod alam natin kung sino sila. Lahat naman siguro ng teachers na mag-assist sa election fully vaccinated na. By January, start na ang booster dose dito. So safe na by May. sa Senado, iisa pa lang sa akin si Gadon pa lang yun. Iba na, iba, pag-aralan ko muna. Tama yung ginagawa mo, uh, Dex. Sa senatorial candidate, suportahan natin kandidato ng BBM Sara. Bahala na anong issue sa kanila. Importante suportado na si BBM. BBM needs to have control over the Senate para walang hadlang plans niya. Yeah, tama nga naman, pero pag si Panilo ang kakandidato na kasama nila, huwag nating iboto. Kasi baka later on, sa ngayon, pro-BBM siya, pero pag nasa Senado niya, kukontrain na niya si BBM, maging opposition na siya. Yan ang problema. At least alam natin yung kwan niya, kilatis niya na anti-Marcos siya. Sila kwan, sila Roque, okay lang si Roque kasi nakikit natin na ipinagtatanggol niya talaga si BBM ngayon na, di ba? Sa nag-research, kung talagang may kaso si BBM, wala siyang nakis, nakitang kaso kahit na isa maliban lang doon sa tax something, tax tax something. Yun lang nakita ni Roque. Pero maliban doon sa tax something, vision ba 'yon, tax vision, or hindi ba babayad ng tax? Wala na, wala siyang nakita, wala siyang human rights violation. Wala siyang basta wala na. Yun lang. Kasi alam natin hindi kagala, hindi gagat kagalaw ang presidente kung ang batas na gusto niya ay hindi mapasa Senado so dapat lang suportado si BBM sa Senado. Endorse ni Sara si Escudero at Ligarda for me okay naman sila, wala naman silang negative issues. Ate, Ate Kopsi TV, great morning host. Uh, yes, tamsak, salamat. Si Harry Roque, makikita mo ang sincerity niya. Yes, matyaga si Harry Roque na sumasama. Uh, Ate Kopsi, mag comment ka lang sa isang video ko ah, para mabalian kita. Si Harry Roque, makikita mo ang sincerity niya. Totoo yan. Kasi nakikita natin talagang lahat ng pinupuntahan ng dalawa, nandoon si Roque kahit na silang nandoon, nandoon siya. Talagang yung pinapakita niya sa dalawa ni Bibi Matsara na yung support niya, yung sinceridad niya sa partido ay nandoon talaga. At saka sabi nga ni Don, di ba, kung gusto ka ni Roque, ipagtatanggol ka niya kahit nabaluktot pa yung rason mo. Ipagtatanggol ka niya. Sa mga old trapos, si Kiss at Ligarda ay dapat may balik sa Senado sa mga old. Maganda rin si Kiss, Kiss Escudero kasi parang kanyan eh dati nagkontra rin, kumontra, naalala ko, kumontra rin kay BBM yan noon eh, pero hindi kala, hindi ganong ga, ganon kalala kay kay Tano yung pinantira niya kay BBM. Si Cayetano talagang worldwide yung pinangtiran sa kanya ni ano, ni kay Tano yung pag nung pagsabihan niya si BBM ng ninakaw ng ilang bilyon, 10 billion dollars, tapos dinamay pa yung nanay ni BBM si Imelda Napakasama talaga ng tao yun. Sa mga old trapos at si Gadon, loyal siya kay BBM. Yes, matagal na yan loyal kay BBM si Gadon kasi KBL pa siya eh. Sayang nga, hindi kumandidato si ano eh. Gusto ko kumandidato rin na isang attorney si Pagal noon, yung yung isang attorney ni BBM, ay ah, si ano, si Chong. Yung pangalan si Chong. Dapat yun din, dapat kumandidatong mag, para senador din yon. Sayang, hindi kumandidato. Dapat ito na yung time niya para manalo siya. Si Chong. Abogado yun ni Kon, di ba? Abogado yun ni BBM, di ba? Yung si Chong, yung nagre-research noon ng mga, ah, Glenn Chong, tama, Rafael Atanasio Salamat Rafael Tanasio kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa George Sar Vlogs, paki-subscribe naman po. Yeah, si Glintyong. Gusto ko 'yon na maging senador. Kasi napakalaki yung support niya kay BBM talaga number one. Nakikita ko sa kanya kahit anong balimbing yan sa pula sa puti yan kung saan siya makikinabang doon siya. Kapag hindi titirahin na niya, okay lang doon. Siya kay Isko, Pareho sila ng kulay. <laughs> Salamat Rafael at na, salamat Rafael, salamat sa pag-subscribe ah, uh, mo. At uh, 'yun. Si Glinchong, yung inisip ko si Glinchong, tama si Rafael. 'Yan ang gusto ko rin sana na kumandidato na dapat nasa lineup nila eh. Instead na si Kwan sana, si sino ba? Instead na si Padilla, mas maganda sa akin si Chong kung kumandidato siya. Kasi talagang sulit na sulit yon. Siya ang nagre-research, no? Di ba? Siya ang nagre-research noong protesta ni BBM kay Lenny. Siya lahat may pinapakita yan. Binablog niya. O ito yung seed ng baluta. O, oh. one fourth lang. Ginagawa niya. Pinapakita niya. Yes, si Glenn Chong. Napakahusay na abogado ni BBM. Kaya nga eh, siguro may plano yan si, baka sabi ni BBM, huwag ka ng kumandidato kasi may ibibigay ako sa inyo once na nanalo ako. Siguro yun ang kon. Siguro magiging justice secretary niya, pag-usapan na nga ito. Ah. Baka si Vic Gutierrez. O kaya kung hindi man, spokesma, spokesperson. O kaya legal advisor, yung mga yan, dalawang yan. Kasi mga abogado, di ba? Meron na, meron nang nakakanyan. Meron na silang naka meron na nakatoka yan, ikaw ang ganito, ikaw ang ganyan. Alam na nila kung sino yung ipapalit nila sa mga secretaries. Ilan po ba dapat na iboto siya ng, ano yan? Ilan po ba dapat na iboto sa party list? I think uh, ganito yan. Kung correct me if I'm wrong, okay? I think pagka naka 200,000 ka na na boto sa party list, sa name ng party list mo, yung top not sir is automatic yon na magkakaroon ng tatlong ano, tatlong congressman kaagad o congresswoman. Pagka ikaw ang highest sa lahat na party list, tatlo yung allotted sa iyo. Ganun ba yon Don? Ang sabi ni Glenn alayan niya mo daw si BBM ngayon kasi pag nasa Senado siya, baka din niya maalayan si BBM. Ah, sa bagay, maganda rin yung ano. Jewels of Gina, salamat sa pagpunta mo, ading ko. Salamat ng marami. Yeah, ang controversial issues ni Kiss ay yung batas na bayaran ang victims ng human rights kaya akal ng tao ay anti-Marcos siya. Nilinaw ni Kiss na hindi kasali mga Marcos kasi hindi man sila convicted. Oh, okay, good. Yan ata, yan, tama yon tama yung iniisip ko kay Chis na parang naisip ko sa kanya na anti-Marcos siya at the time. So, salamat, salamat uh, Gina, Jewels of Gina. Pwede niyang gawin siya na executive secretary niya, most trusted dapat siya ng executive secretary. Tama. Kanya, little president ang tawag dyan eh. dito muna ito. Okay, okay. Salamat, salamat. Yan, mga magaling na abogado, pwede silang mag-justice secretary, mag-executive secretary, ah, mga yan, legal advisor. Ang mga yan, ang maganda kasi alam na ang alam na yung capacity ni BBM. Alam na nila at saka alam na rin ni BBM yung capacity ng mga attorney na yan. Siguro nga, kaya hindi ko man mandidato si Glint yung kasi may balak, may ibibigay sa kanyang magandang trabaho, di ba? Kasi kung wala, kakandidato yan, either uh, congressman sa, I think, taga Bukid noon ba siya o taga some, somewhere in Visayas. One party list ang lang ay boto, kaya pilitin ng ta- pili ng tama, sabi ni ano. Sabi ni Ricky King. Sa party list, every 2% votes garnered a total sa total na nag-cast ng votes during election ay entitled isang congressman. Up to 3 congressman kung aabot cast ng 6 6% votes garnered. Ah, ganun ba yon? Di ba top notcher ka na? Pagka nabigyan ka ng 3, ng tatlo yung tatlong congressman yung kwa mo, di ba, doon? Kasi kagaya ng part ng ano, ng ACCIS, tatlo sila doon eh. Si Yap, si Nina, Saka ah, mayroon pang isa. So, kasi sila ang top notcher at the time during the 20, 2019 election, di ba? Yung AK party list ang ano, ACI is ang top notcher. So, mayroon silang tatlong tatlong congressman, tatlong representative sa kongreso ngayon, yung CIS. Yung iba, pag mababa, tama si doon 2%, tigi isa lang, di ba? Pero sabi ng kakilala ko na nagkandidato one time ng party list, sabi niya pag naka 200,000 ka, pwede ka na makapasok. So napakababa, yung kailangan mong butos, 200,000, makapasok ka na. So ganun ba yon? Yeah, 6% votes garnered. Saan nila binabase yung 6%? Sa total what? Total number of voters or total yung ano yung yung turnout kunwari let's say ang total registered voters ngayon is 66 million di ba so ang turn let's say ang turnout is 80% of 66 million so saan lay binabase yung 6% doon sa 80% of 66 million ganun ba yon isa pa yung party list. Anong party list ang ibot natin? Yung mga party list sana para sa mga magsasaka. Halimbawa, 60 million actually voted. Yung turnout, di ba? Yung turnout, yung 60 million. Pag ang party list ay nakakuha ng 2% sa 60 million, din entitled na ng 1%. So, ibig sabihin, 60, 60 million times 2, that's only what? 120,000? or 1 million 200, right? Yeah, 1 million ba? Kung tayo mga omega kasi mayan tayo sa mati, hindi tayo 40 times uh, ah, 4 times 40 is 1,600. Hindi tayo ganun. Magsabi po kayo ng mga party list na hindi kasapi sa komunista. Bayan, bayan muna. Huwag ibuto. Gabriela, huwag ibuto. Uh, makabayan, Teachers Act up pala. 2% ay based sa number of votes who actually voted. Yung turnout, di ba, di ba Don? Yung turnout? Let's say 60, 60 million ang voters. Ang ngayon kasi 66 million. Ang turnout la is 80%. So 80% of uh, ah, 6 is 448 million lang. Let's say ganun. Ganun ba? So yung 1 2% ng 48 million just in kung tama yung computation ko ilan yung 2% ng 48 million kasi yun lang yung turnout, yun lang ang actual na bumoto. Magsabi po kayo 2% based on number of votes who actually voted. Kaya nga yung turnout na yan, party list ni Coronel Botita, yan maganda rin yan. <laughs> Good morning Ernst Vlog, good morning Ty, shout out lahat. Salamat sa iyo, Ernst Vlog, sa pagpunta mo. Saan ka na? Salamat. Pakitamsak mo lang po. Total number of votes, yes. Yes, Criselda, dapat hindi komunista apuyat sila. 1.2 million votes ang 2%, assuming na 60 million votes turned out actually casted, yeah. So, ganun. Malaki rin, ah. King Sonic of the Blue, Hedgehog. Hi, hello, how are you? So, ganun pala yon okay? Ngayon, nagits ko na kung bakit gawin ng party list. So, the highest uh, votes ng party list, yung ang magkakaroon ng ano, ng tatlong Congress tatlong upuan sa Senado, di ba? I'm good, bro. Thank you for coming. Thumbs up, please. King Sonic. Salamat sa pagpunta mo, Ernst Vlogs. Mag-comment ka lang sa isang video ko dyan para mabalikan kita, okay? So, ganun pala yon Ganun pala ang ano, ang sit up ng party list. Don, kailan ba nag-start ng ano? Nag-start ng party list? Hey, uh, King Sonic, we are talking about politics in the Philippines, okay? And majority of us here are Tagalog speaking, so uh, forgive us. Sorry if we can't uh, speak in speak English, you know, all the way. Okay. Ah, uh, ilan ano, kailan nag-umpisa yung party list doon? Naalala mo under the administration of Korea Aquino ba? Yung party list? search. Di ba sila, sila nag-umpisa niyan yung ano? Halimbawa, 60 million ang registered voters, pero 2 million ang bumoto, din kung sino may 2%. Ah, okay, okay, yeah. 50 million na yung tatod ng isang Congress. Pero pag nag 60% siya, 3 3 ano, tatlong upuan, di ba? Ang mayroon sila sa sina, sa kongreso. Let's say 50 million ang turnout. times 0.2 50 times 1 million. <clears throat> Kailangan maka 1 million siya para makaisang, ah, okay, under Corey, 1987 Constitution, yeah. Talagang maraming ginawang kwan, maraming ginawang hindi maganda ang 1987 Constitution. Di ba? Ano sa palagay nyo? Mas maganda pa yung 1935 Constitution nung panahon ni ano ni sino bang ano 35. Ah, ano ba yung 1972 ba yung kay Marcos nung nagkaroon ng Constitutional Convention? Nakalimutan ko na ang history eh. Sorry na. Pasensya na kayo. Ano yung pinalitan ng ano ng 1987. Is it, is it 19, ano? Yung constitution under kay Marcos? 1972 ba? Nagkaroon ng CONCON, kung naalala nyo. Yes, correct missions to the party list. Yung CONCON noon, Constitutional, Constitutional Convention, na si Gordon ay isa sa pinakabatang ano, CONCON, CONCON representative Ah, 1973. 1973 Constitution yon yung ano, yung kay Marcos noon. 1972 pero na-approve siya ng 1973. January 15 proclaimed the first, first 1973 tama. yung before before 1973, yung 1935, di ba? Marami na rin na bago nung ano from 1935 constitution nung ginawa ng CONCON, Constitutional Convention 1973, marami na rin na bago. Then, pagdating ni Kure, pialtan niya ginawa niya yung yun, ginawa niya yung totally pinaltan niya, ginawa niyang 1987 Constitution, yun marami ang nabago. Israel yon. Ang tanong, sino ang nakakaalam kung ano talaga ang totoong bilang ng registered voters? Paano kung sobra-sobra ang bilang ng kanilang siyasabing registered voters? Sino makikinabang sa mahigit na 10 milyon? Ah, uh, sinerch ko yan yung totoong yung kuha ngayon, yung total total registered voters ay 66 million. Yung ngayon ha, ah, kasi yung bago ngayon. So, hindi natin alam kung ilan talaga yung kung kasi nung 19 2016 I think 55 million ang registered voters at that time or something. Pero ang turnout lang is 80%. So let's see ngayon, another this coming uh, May 2021 uh, 2022 election 66 million ang reg- registered voters kung ang turnout is 80 80%, 80% let's say 66 So kailangan 52 million, 52.8 ang dapat na ano, dapat na kay kung susundin natin yung turnout noong ano noong 20 2016. So pag 52.8 at si BBM ay what? 51? 51%? Ang kailangan ang makukuha ang boto ni BBM is almost 27 million, 26.9 kung yung survey ngayon ni BBM is makakuha siya ng ano ng uh, yung 51% niya ang makukuha niya makukuha niyang total votes is 27 million. 'Yon ang makukuha niya ngayon kung sakali ah. Si Lini, ilan na yung turnout ngayon kanina 66 times ano 80 52.8 times si Lini is Don, ilan yung survey ni Lini? Is it 15? 15% ba? Yung survey ni Lini, yung latest ng Publicos, is it 15%? It's time to amend the 1987 Constitution. Correct ka dyan. Dapat i-amend yan. man ang party list kasi represented ng marginalized sector such as farmers, fishermen, etc. Ang problema ngayon, inaalaw pati ang leftist groups which unfortunately ay hindi naman bawal. Oo, oh, dahil nalaw na ng Constitution, hindi na bawal yan. Legal na sila. Di ba? Lini is 20. Okay. Let's see kanina, di ba? 52.8 times 2. That means 2%, 20%. Okay, ganito. Kung si Lenny, ang turnout is 52.8, okay? Si Lenny is nasa 20% siya ngayon. So ang lumalabas na buto ni Lenny, kung sundan natin yung 2016 election, is only 10, 10 million, 56. Okay, tumaas yung ano, kumpitin natin ngayon. Tumaas yung butante, okay? Naging 52 percent, 52 million. Si BBM naka 26 na, 26 million na kung sa 51%. Si Denny naka mag, ilan yung kanina? Naka 13 lang, di ba? Naka 10 lang, 10.5 million. Nasaan ngayon yung 4 million ni Lenny ngayon? Tumaas ang butante, tumaas yung turnout, 10 million si Lenny. Nasaan yung 4 million niya? So ang ganito, kung kung nawawalan siya ng 4 million si Lini ngayon, either hindi siya nag-perform na maganda as a vice president or talagang dinaya, dinaya, dinaya yung ano, dinaya yung 4, 4 million. 'Di ba? Napakaliwanag, simple math lang. Tumaas yung butante, Uh, correct daw sabi ni Israel. 'Di ba? Napaka, napakaliwanag ngayon kasi i-compare natin yung nangyari noong 2016 tumaas yung butante. 20% siya. Let's say bigyan natin uh, ano, bigyan natin ng mataas, yung pinakamataas na bigyan, bigyan natin ng maximum si Lenny na ano na 25%. 52.8. Ang turnout ah, 52.8%. Yan ang turnout. Ah, uh, i-compare natin nung 2018. 80% of 60 60 million or 66 or 60 million 80%. I-compare natin yan. Bigyan si Lini ng 25% times 25%. Kapatid, 13.5 million lang ang boto ni Lini. So ibig sabihin, either hindi siya nag-perform properly as a vice president or nasaan yung kwan? Nasaan yung 1 million na 14 million siya na butos niya ang sabi niya noon sa ano, sa eleksyon ng 2016. Di ba napakaliwanag? Maria Risa Piñaranda, salamat sa pagpunta mo. Di, di ba napakaliwanag na kahit tumaas na importante, 13 million pa rin siya? Ay sos, yun na, simple math. Kaya makikita na natin ngayon, binigyan pa natin ako na yung pinakamataas na makukuha ni, ni Lenny. Binigyan natin yung ano, kasi yung 25% pagkatiyatian na yung pagkatiyatian ng Lacson, pagkatiyatian na ni ano ni Lacson, ni Pacquiao, ni Isko, yung 25%. Ibinigay natin yung 25% kay Lini, yung 50% kasi yun nga ang actual na survey ni BBM ngayon. So total of 100%. So nawalan siya ng ano. Si Lini hindi nag-perform dahil ah, umay, maraming umayaw sa kanya or talagang totoo yung mga sinasabi nila, di ba? bawal sa listed group, bawal sa leftist group ay kung may violence kagaya ng NPA, pro yung mga fronts such as anak Anakbayan, Akbawis, Gabrila ay nagrarally lang at hindi naman ito bawal, freedom of speech at assembly. Yan yung pading mula sa sobrang bilang ng registered voter na dindeklara kaya dapat may ibang nakakaalam kung ilan ang tunay na bilang. Yun ang mahirap. Sino magkukon doon? Rose McKinney, hi, how are you? Thank you for coming to my uh, LS. Mayra si hello, kumusta na po? Kumusta na Mayra? Ito mabuti. Ito to, pa is LS naman. Salamat sa pagpunta mo. Nabisi lang po sir, ngayon lang ulit nakap, napakakinig. Nap, nakapakinig. Okay lang, okay lang yung nga pinag-usapan namin, di ba? Nawawalan, nawawalan si Lini ng 1 million kumpara noong ano. Tumaas yung number of registered voters. Tumaas yung turnout. Nilagay natin sa 80% which is which was happened last 2016. 80% ang turnout noon eh. Ayon sa Kumilik. Oh binigyan natin ng kwan si ng the most na makukuha niya, binigyan natin siya ng 25% which is nakakuha lang siya ng 20% doon sa latest survey ng ano. O yan, 69 66.9%. Ulitin natin doon, 69.9%. Doon tignan mo yung turnout last 2016, I think it's only 80%. Tama ka diyan, sabi ni Kwan, oh, tama. 66.9 million ang registered voters ngayon. Di ba, BBM? <laughs> Di ba? So, si Lini, may ginawang kababalaghan or hindi nag-perform, mas, hindi siya nag-perform as a vice president. Kasi umayaw na yun, umayaw na yung mga iba sa kanya. Kung totoong 40 million ang butos niya noong 2016. Di ba? Simple math lang. Ricky King, crystal clear, yang pandaya. <clears throat> Kaya nga, kasi kon lang yan eh, simple mathematics lang. Kumpara mo lang yung nakaraan sa ngayon. Hmm. Tumaas pa ngayon ang butante. Ibig sabihin, wala nang may gusto sa kanya. na steep. nag-withdraw pa yung iba. Nabawasan pa ng buto niya na 40 million, 14 million. Yung iba, umayang na sa kanya, lumipat na kagaya si Irisi. Si Irisi, dating liberal yun eh. Napunta kay Isko, di ba? Si Irisi sa Kalawakan. Ngayon si Isko na ang ano ang sinusuportahan niya. So isa 'yon na nabawas kay Lini Robredo. So saan saan yung ano, saan yung may get 1 million nawawala kay kay kay Lini, wala na. Pero binigyan pa natin siya ng kwan ha, ng 25% which is supposed to be o kung 20% lang 52.8 times 20%, yun lang yung latest na public cost 10 million lang oh. Kung ikukumpara natin ngayon kasi binigyan ko kasi binigyan ko kanya ng 20 ng 25%. Kasi baka tataas pa or baka bababa pa. Ay so 10 million lang ang butos niya ngayon. Kung kunin natin yung 88, 80% ng 66.9 million. So nasaan yung 4 million na sinasabi nilang ano, lumamang pa IBBM ng 200 some, something something thousand. Di ba napakaliwanag, mga kapatid, na mayroon nangyaring kababalaghan noong 2016. Isang idlip, natulog ka lang ng ilang minuto, ilang oras. I think 8 hours lang, natulog ka lang. Pagising mo ng umaga, lamang na si ano. At ano ang nagawa ni Lini upang makatanggap siya ng 14 million na buto ma mas malaki pa sa running mate niya noon na si Mar Rojas na may 9 million lang. Kaya nga eh, hindi pa kilala mo, Israel, tama ka dyan. At that time, si Lene ay congresswoman, di ba? Kilala na ba siya ng taong bayan noon? Hindi, di ba? O yan, tama. Tama yung sinasabi mo dyan. Oh. 54 million. Ah, uh, wala, 44 million? 44. Divide, divide 54. Tama, 81, 80%. Tama yung competition ko, 80% oh. Ang turnout noong 2016. Oh, ang boto ni sa 40 ano ilang boto ni Juan Nilini? 44 million, 14 million divide by 44. 31% ang boto niya noon. E ngayon, tumaas na yung butante ganun pa rin. Nasa 10 million na nga lang siya eh. Tumas yung numbers of voters. Sa 2016, 15 million lang. Nakinig lang po ako kuya dito sa discussion mo. Salamat Myra. Salamat sa pag-iskay mo. Maraming lugar sa na zero votes si BBM noong 2016 na napaka-imposibleng mangyari. Sabi ni Ricky King obvious na obvious na nanalo noon si Lenny through smart magic. Pansi pa naman ang brownout noong counting habang brownout may ginagawang magic. Tama ka dyan. Kasi ngayon, di ba sabi nila, pati nga si Digong daw, si PRRD, dadayain sana. Pero dahil nakita nila yung agwat, Ruhas is only 9 million. Si Digong, inapakalaki na yung agwat niya. Kaya hindi nila, hindi na nila ginalaw. Kasi kung gagalawin pa nila, mahal ta na. E ngayon, 30% yung difference. Lini versus versus uh, ah, BBM, it's 30%. So paano padayain yan? Pagdayain ng Smartmatic yan, masishare mo sila. Di ba? Paano mo palitan? Paano mo kalikutin? Ilang oras mo kakalikutin yung kwan, yung mga ipi-figure out kung paano dayain si ano sa sa computer. At saka napaghandaan na rin ng BBM kanyan, BBM sides, kung paano bantayan ngayon yung computer. Saan galing yung 31 pinabuter ni Lini? Kaya nga, saan galing yung 31%, 31% na, na niya at uh, hindi siya kilala at that time. Baguhan lang siya, first time congresswoman. Kumandidato pagka vice president, nakakuha siya ng 31.8 uh, 31 o 32% which is impossible Samantalang si BBM, sikat na sikat na. So marami talaga, marami nagtaka at that time na nangyari yon yung magdamag, napalitan, na, nakaabot sila ng 1 million kaagad. Rason nila, rason ng, ng Star, Ma, Starmatic, yung Star Magic ba? O Star, bahal na, basta Smartmatic o whatever. Ang rason nila dahil nagpalit sila ng ano, which is supposed to be ipaalam sa lahat ng partido, di ba? Yung pagpapalit ng inye, yung N, may ganun sa taas, yung inye. Yun ang rason ng smart magic, smartmatic. Bakit kinalikot nila yung computer na walang paalam. Ngayon, hindi nila papayagan yung mga yun ngayon. Kailangan mayroong bantay na ni BBM, lalo na ang daming maka BBM, marami din mga computer uh, expert, o oh, si ano, wala yan. Hindi yan, hindi yan obra kay, ano, kay BBM kahit anong gawin nila. Ang dami ng mga ITs ngayon na mga galing, mga eksperto. Siyempre, mga kakampihan ni karamihan dyan, kakampi kay, BP, kay BBM. Siyempre, bantayan nila kung anong nangyayari sa computer. O, oh, di lalong magkagulo ang Pilipinas kung dadayain nila ngayon, dadayain nila yung 30%, mahirapan sila. Ito, mga kwan lang tayo, magpipintuan lang tayo, haka-haka lang mga itong sinasabi natin, pero baka magkatotoo na mayroon pa rin mangyayaring ganun. Pero ito, nakapagtataka ako sa sa boot sa kwan, kung ikumpara natin yung 2016, kung parehas na parehas yung turnout, 80% pa rin, hindi pa rin siya makaabot si Lini ng 14, 14, 14 million. Marami sa Mindanao, maraming zero si ano, si BBM kasi nga sabi nga nila noon nung nagpupupista, isa lang yung pumirma. Pare-parehas yung pirma eh. Ang ginawa nila isang box. Pumunta doon yung magdab lang isang box na baluta, ipipid na lang nila sa ano, sa, sa counting machine. Kung 44 million lang bumotong 16, pag i-apply natin ng 20% survey ngayon, kung tutuusin ay 9 million lang boto niya. Oo, ganun lang. Totoo. Totoo yan. Ibinigyan ko na kanina ng ano, binigyan ko na ng mataas na percentage. Hinati ko na. Ay binigyan ko siya ng 1 fourth. 25% na binigay ko. 13 million pa rin ang boto niya binigay ko na sa tatlo yung 25%, pinaghati-hati na nila. Samantalang si BBM, 50% na, nandyan na, actual na, actual na na 50%. Di ba? So, napakal napakalaking, ano yun, napakalaking question mark kung bakit si BBM ay eh, natalo. Wala. Samantalang baguhan lang si ano, first time first timer ano, first time congresswoman at the time. O, oh, kilala ba siya? Hindi naman siya kilala noon na. Ah. Kaya nga siya sabi natin na marami nagsasabi diyan, kahit si PRRD, kung hindi tinulak yan ng, ng Marcos Loyalis, mga BBM at saka Aime, Aime Marcos, kung hindi lang, hindi sinuportahan si Kon si PRRD, malamang si Ruas pa rin ang, naghihirap pa rin ang Pilipinas ngayon. Si, si Ruas pa rin ang presidente ng Pilipinas ngayon. <clears throat> buti sumuporta lahat. Ang karamihan sa mga, siguro hindi mang lahat, karamihan sa mga BBM supporters ngayon. Di ba? So napakalaking utang talaga ni ano ni ni PRRD kay BBM kahit anong balibalik-ta rin ang sitwasyon. Sa Mindanao, malaki ang vote ni BBM noon. Ano ang ginawa nila? Dinaya nila kahit ngayon, uh, ah, Eris, di ba? Pumapalo sa 70% sa Mindanao sa BBM ngayon. <clears throat> Pumapalo sa 70 ano. Huwag kalimutan mga kaibigan na magtamsak dito, church or vlogs, for party list, Diyos. <laughs> Grabe ka. Kalimutan natin yung politika, okay? Huwag nating huwag tayong sumali sa politika. Suma sasali lang tayo kung paan natin suportahan ang ating kandidato, si BBM at Sara, kung paan natin isiwalat sa buong mundo na ang uh, na karapat dapat na umupo sa sa Malacanang sa susunod na June 2022 ay si BBM lang. Yun lang ipagtatanggol natin ngayon. Huwag nating kalimu- kalimutan natin yung pagtakbo kung ano-ano ang position diyan barangay tanod o barangay whatever barangay. Kalimutan natin yan. Ang mag-concentrate tayo ngayon sa pagtulong kay BBM para siya ay maluklok bilang Pangulo sa bansang Pilipinas at umangat naman ang <laughs> buhay ng mga kababayan natin dyan na naghihikayos na, lalo ng mga farmers, kawawa. Napakamahal ang abono, napakamura ang palay, napakamahal ang bigas. Zero. Pagdating ng anihan, naiutang mo na yung ani mo na kasi wala kang pampaaral sa mga anak, mga anak mo. Wala kang pambili ng kailangan mo sa buhay. Naiutang mo na kasi pagbinta ka ng palay, napakamura, 15 pesos. Bumili ka ng bigas, 55, 50 pesos. So saan pa napunta yung inani mo? Kundi naiutang mo na, nakautang ka pa ng pambili ng abono, pang upa sa magtatraktor, ah, pang upa sa magbubunot ng seedlings, pag-prepare doon sa bukid, ay nako, napakamahal kaya magbukid ngayon, mga kababayan. Luging-lugi yung mga magbubukid. Ang nakikinabang na lang yung mga may malaking lupahin na pinapopahan yung mga uh, lupahin nila para uh, bukirin. Yun na, sila nakikinabang. Pero yung mga magsasaka na maliliit na nangungutang, nagpa 5-6, sila mga kawawa. When it comes to cheating dyan, magaling ang dilaw. <laughs> Kaya nga eh. Di ba? Totoo yung sinasabi natin lahat dito mga kapatid. Hindi tayo nag... Uh, haka-haka man tayo pero yung haka-haka natin parang doon po doon na pupunta eh. Yun yun talaga yung yun talaga yung pupuntahan eh. <clears throat> So, salamat sa inyong lahat. Two hours na. Papasalamat ako sa inyo yung mga may may channel diyan, uh, ah, mga kapatid, please lang mag-comment ah, uh, kayo sa isang channel ko at uh, babalikan ko kayo, okay? Isang video lang ang kailangan kong kung ganyan. Salamat mga kapatid. In salamat doon, salamat sa inyong lahat na andito pa. Salamat. 5 4 3 2 1 Good night. Good day. God bless. Stay safe and healthy everyone. Thank you.